Timkovka, région de Kharkiv et Rozovka, République populaire de Louhansk. Les actions de trois groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Les pertes au total de l'ennemi par jour se sont élevées à 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et deux camionnettes. Dans la direction Kranolimansky, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centres ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Yampol, Seversk Mali et Serebrianka de la République populaire de Donetsk. Plus de 60 militaires ukrainiens, deux chars, deux véhicules de combat d'infanterie, une monture d'artillerie automotrice Yuzdika et un obusier des 30 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des détachements d'assaut ont poursuivi des opérations actives pour détruire l'ennemi dans la partie ouest de la ville d'Artmovsk. Les troupes aéroportées et l'artillerie du groupe de troupes sud soutiennent le détachement d'assaut dans la capture de la ville et arrêtent les tentatives de l'ennemi de contre-attaquer sur les flancs et de transférer des réserves. Au cours de la dernière journée, l'aviation opérationnelle et tactique et l'aviation de l'armée ont effectué des sorties pour soutenir les actions des détachements d'assaut. L'artillerie du groupe de forces sud a effectué 64 missions de tir. À la suite des frappes, des unités des forces armées ukrainiennes ont été touchées dans les zones des colonies de Bogdanovka, Kreno et Stupochki de la République populaire de Donetsk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à 470 militaires et mercenaires ukrainiens, 3 chars, 5 véhicules de combat d'infanterie, 6 véhicules de combat blindés, 4 véhicules, un véhicule de combat gradé MLRS et un obus En outre, un dépôt de munitions de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Vodiane en République populaire de Donetsk. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporozhye, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vuleda, Velikanovozelka et Shevchenko de la République populaire de Donetsk. Dans les zones des colonies de Pavlovka dans la République populaire de Donetsk et de Malinovka dans la région de Zaporozhye, les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Pendant la journée dans ces zones, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 30 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et un obusier des 30. Dans la direction de Kherson, plus de 15 militaires ukrainiens, deux véhicules, un système d'artillerie M777 fabriqué par les États-Unis et deux obus IMSTAB ont été détruits au cours d'une journée d'incendie. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 86 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 125 districts en une journée. Dans la zone de la colonie de Konstantinovka, le quartier général combiné du groupe Bakhmut des forces armées ukrainiennes a été touché. En outre, trois postes de commandement et d'observation des bataillons de la 25e brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes et de la 116e brigade de défense territoriale ont été touchés dans les zones des colonies de et Tonanko et de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, trois véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Vladimirovka de la République populaire de Donetsk, Kremnaya et Kuzmovka de la République populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 411 avions, 228 hélicoptères, 3779 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8757 chars et autres véhicules blindés de combat, 1090 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4626 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9631 unités de véhicules militaires spéciaux.